Pensaba que iba a ser fácil, que en unos meses, no sé, la lengua la tendría ya un poco más por la mano, pero, pero es difícil. Claro, ya verás cómo saldrá. Sí. sí. Eso espero. Bueno, pues por aquí eh, poca cosa. Yo ahora me he quedado en el Faro. O sea, y aparte, bueno, eso lo que te está diciendo, que están ahí como privatizando todo, privatizando la sanidad, la, la educación, un montón de escuelas que no reciben ayudas, y todo esto para privatizarlo, para que están ahí un poco. No, claro, para hacer que vaya mal la cosa y que, sí, que acaben controlándolo cuatro personas. ¡Hola! ¡Hola, <laughs> ¿Me ves? Ahora, sí. A ver, te hago en grande. Bueno, yo estoy un poco liada que estoy preparando la cena, que esta noche vienen unos amigos a cenar y, nada, tenía pensado hacer una tortilla bueno, o sea, el trabajo está No, que digo que igualmente, que está jodida la cosa y... pero que os echo mucho de menos y quiero volver y quiero... Bueno, al menos, no sé, Mejor, vamos allí Que también, también, claro. venir venir las veces que queráis, cuando queráis y que aquí estamos. Sí, no, no, la verdad que Montpellier me, me gusta mucho, es una ciudad pequeñita, pero tiene mucho para ofrecerte, la verdad. M'agrada anar el dissabte al matí al mercat amb els amics. Em fixe amb la gent que compra i m'agrada pensar què cuinarà amb tot el que tenen. M'agrada també disfrutar amb els amics d'allò que he comprat. Em fixe també amb, amb tots els colors que hi ha, en els diferents olors, en totes les varietats d'una mateixa cosa i voler tastar cada un d'elles. Allà hi ha gent que és agradable, que sempre somriu i això també m'agrada. Descobrir que no tot és el que sembla ser i que quan t'apropes veus realment el que és. M'agrada la plaça de la comèdia amb gent, preparar els menjars als amics d'aquí, que, que plats que jo he menjat tota la vida, i, i recordar-me de la família cada vegada que menjo aquest plat i sentir-me bé quan diuen que els agrada el que faig. Me agrada estar plats nous que els amics cuinen, passar bons caps de setmana junts i riure i nuevas noves històries. agrada provar coses noves en la vida que em sorprenen. me encantaría que vinieras. Que tengo que dejarte, ¿vale? Hablamos en otro momento. Vale, sí, sí cuando quieras. Pues nada, disfruta de, de la cena. Vale, igualmente. Un besito. Os echo de menos.